Aquest Ajuntament vol fer una aposta decidida per defensar les llibreries, crear la marca de llibretat de Barcelona i proposar un fons d'ajut en el qual estem treballant. Calen molts més espais, moltes més escoles d'escriptura, tallers literaris, espais de creació on les persones puguin desenvolupar i perfeccionar el seu talent, alhora que cerquem juntes noves formes de professionalitzar i desprecaritzar el sector i a Biblioteques de Barcelona treballarem en projectes que acostin la literatura als joves i a tots els barris, sempre entenent la cultura i la literatura com un dret fonamental. Seguir reivindicant des de Barcelona la literatura com a matèria vital, com una eina necessària per ser els millors ciutadans possibles. Tenir els recursos adequats, ni molts ni pocs, els que calgui, doncs per enfortir a la indústria editorial, eh, la xarxa de llibreries que juntament amb les biblioteques són les que realment fan visible que Barcelona sigui una ciutat literària. Recordem també de protegir eh, els creadors i motivar els creadors perquè tinguem alguna cosa també que menjar, a part de moltes idees per escriure.